Yeah. Master Eagle. Sargazashti, maktabi, istoriyaи xidmat. Free Boys Records. Мамай хонум Қисайра, Айсари хидм газашишқи даври мактаби бо рӯзҳои сахт и саргузашта ба ёд овар данш дардовар ай мара гуфтан ошиқ наша ишқ дардисара ма мехондам да мактаби лицеи хӯросон ҳисси хаёлам хонданда буд ба ҳами тамом набуд ягон фикр да сар на ишқи на ошиқӣ ба саши да гамахе ишқ аз синфи даҳӣ то азира даяд ма ҳамун рӯзи омаданта дидаму аз шиқ шидам хандида нигоҳ каданта дига ӯсим дарза набуд то қаёди ӯда буд ӯсим чашма сиёшдаву фикрим хандоашда буд ҳамсифай ма дарс меомаданд мақсадшон با ما و خاطری همو بود برای فداش مکردم اگر که سخنم مکن جانم فداش مکردم ما میخواستم که برنم روشته بگم ای حرام دوست میدارم توابت دل نام سارم هر روز ما چرست بسان سلام روی مکردم بگن جانی ما را که ما دیگه به اونا میخندم هر روز ای فکری او را دلم پری الان بد اگر روز نام دیدم شا روز دم آماتم بد بد جوابش گفته که اون نادر کار فهمیدم و مگفته که ҳайма безора фахр мекади ай хушруги дирам а медонистам ти дига пацан кати гап мезади бар қастам ай пешти тама мастам ама вақт да фикра дастам ба хушбахти там ай хостам ҳеҷ вақт да бадид нестам лекин дилет кам ба ғалне парени сумдор мекуфтай мошинча да таи пӯш парени лойдор мехостай маладеса души ба гардиам аз хости дилтай ти ай ма нашиди дихтараки синфи ёздаҳ дихтари мошин сувошидай хонаги ё бехабар чашми шама дунёра дид ба калаи худаш кор кард ошиқи марди бангишин хостан якҷо шаванд нойлаи дихтарози наши чоядои дили ма буд ба орзуот нарасиди то зибошам ахрсандам вақти сафед надиди намашиди хиёнаткор тида зиндагӣ фақат ғаму дарда дидум о саргузашти мактаби занги охир ти ҷидо кардӣ ишқи мактаби мав ӯ хиёнаткор нади чашми тасвзиши дила назараш нагирифт ишқи маи камбағала хидо ба ханда зорист ки нашикасти дили мара заги ёхирти ҷидо кади ишқи мактаби ма ӯ хиёнаткор нади чашми тасвзиши дила назараш нагирифт ишқи маи камбағала хидо ба ханда зорист ки нашикасти